Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, habis. Kalau nak kelih animasi kita hot ha, serunya. Kisah dari situ timun orang ya. Orang di dalam negara kalau dua berdak muda tanam formu yang sagi. Tubuh bernama Tuan Menteri Sri Dewi. Ucak lah juga dengan tubuh laju dengan ada badan tak ada kulit laju juga percerakan tu boleh. Seketik siri sebiji lengah. Tuan Petrici Dewi sore nasi tak baik sungguh. Lama dah mengindir dan makanlah juga seekor peranak putih-putih sulung. Perjanji dengan suami pergilah juga dua minggu dua hari. Di dalam ikat berkata, tiga bulan sepuluh hari tak baliklah juga di dalam negara Kuala Dua sepatuh pun tak ada berita lagi. Tuan Petrici Dewi sore, fikir tak kena kamu tak sapa hari ni kalau tak tanya lah juga ngasuh orang tua pok dogo. Tak tahulah juga mau pergi di mana-mana. Kena tanyalah juga orang tua pok dogo. Sebab kata-kata tuan Menteri Cidewi orang tua pok dogo lah juga. Bukan tua sebagai tua-tua di luar di dalam muda. Bukan buruk sebagai buruk-buruk di luar di dalam telah amat lah juga kepada kaya bertua. Tuan Petri si dewi sebagai Hari baik pergi mana tengah sapa. Jelumur di tempat agen tua pok dogo lagi. Blah. Mila juga bernama Tuan Menteri Siti Dewi. Isteri lah juga Mak Kajo Seramo. Di dalam ikaya lah juga berkata. Lama dah suami pergi cari saya seekor pelanak putih-putih sulu. Dia tak tahulah juga dia amal sore ni enggak. Mengandung nak yawi juga. Orang yang mengandung ni enggak. Super gatulah juga rambut sorak. Amo tak agak lah cukup perangan lah makan suami Rejatel lah ni amo tak agak sungguh Duduk di rumah je ada bini ada anak Tinggal rumah tangga tinggal istana Temu ibu kuri tak ingat dok ibu kelabu di rumah tu Pengasuh itu apa dah kau? Pengasuh itu apa dah kau? Ate sembuh mocik tuam Tristi Dewi. Agak apa bagai belipuh ku mitok semua patik arak dia buke. Jangilah tuai ku berajaran cua jauh ke tu tinggi bunuh mati tanah darah ku lipu apa tadi patik orang tua pok dogo apa tu didi ino pada ke rakyat jalan tu ino pada ke sute ino lah juga pada ke wogi wogi sadar maro. Pengasuh itu apa dogo eh pengasuh. Kueku patik mocik Hari lah juga kami nak minta lah juga kebenaran ke pengasuh itu sepedogo. Sebab kami tahu dari tua ni tua bukan sebagai tua-tua di luar di dalam muda. Baik nak cerita apa lagi tu aku tua mengkritik dia kira ya banget tu. Begini pengasuh itu pedogo. Amo nak tinggal lah juga negeri, amo nak tinggal lah juga istana. Amo nak tu kelit ngayok permen dengan cakap ulama di mana lagi kau suami amo mengajo kamu. Namo do pergi cari pelanuk putih-putih sulu pengasuh tua podogo. Soba mo cik tua Tristi Dewi. Sebab abang tu aku mengajo seramo suami tu aku pergi cari lagi kau saya ke planet putih-putih sulu. Tetulah ada menjadi kedukuan siapa cerita ni berhenti. Tuiku jangan tinggal lagi sebab tuiku mengandung tu. Tidak mengasuh itu buat dogo. Amori lah mati berbejiwa. Pastiolah juga pada ke suami tak juga pada bahasa dan juga anak aku ku pasuh itu apa dogo. Begini mocik tuan Kristi Dewi. Tapi mocik kena ingatlah juga pada dipatik orang itu apa dogo. Pati tau si akhirnya dia tuiku gigi tinggal negeri mocik pergi tinggal istana takutnya tahu para ketua ku mahaja seramo patik benar mocik pergi ka nyanyolah nyu murih patik kalau gitu apa dogo ye ya hino ni tidak gitu kata itu apa dogo kami tak cerita tu nak ke suruh kami pergi kami nak pergi agak di mana kami boleh pergi hari ni pengasuh ketua begini ku Bukilah kata patik nak ajar poyo panah bernih tuaku lah juga dengan negeri Ratu puyuh Perangi. Pati rasa di situ lah suami tuaku dengan Raja Seramu ada. Tak lah juga megoh ke galak kok el. Tuanku kena tu kelilah juga dengan ayat permainan yang cakap ulama. Di dalam negeri Ratu puyuh Perangi. Benar tuanku. Biarlah juga kamu pergi pengasuh kedua. Selamat jalan tuanku. Selamat tinggallah juga pengasuh kedua. dua. Maka di dalam ikat berkata, Maka jauh seramu anak kepada kesi ramah raja baka cekawati ramah ramah dan titi baik baka basawe. Sudah menikah kawidoh dengan laju kok tuan menteri maya mohra anak ratu puyo perangi. Tapi seramu laju kok pikir tak kena kamu tak sapa. Rasa tak sedak, rasa tak puas hati, tak pergi bersih satu amanah lagu kepada pengasuh sang iwayo Sama. abẹ́ sàn ku. kù. abẹ́wọ̀ yọ. àjọ rẹ bá kẹ́ hin hin. abẹ́ sàn ma. àdọ́. hari ni laju kau pengasa nak guana laju kau nasib kita. Bak apa ku? Ambo tidak niat nak nikah kawin dengan tuan menteri Mayu Mohra Anu Ratu Puyo Peranggi. Aduh. Ambo nikah do dengan dia, suaya saya -sama. Tu ikut nikun ngatu tu terimanya mora ratu kerana dia tino tu ikut jatah ya. Hmm, tak ingin kata tak boleh nyakit ni. Kata tak pedah lah kau. Kau ikut dengan orang punah lombu. Hari ni lah juga pengasa. Amo nak pesan kamu. Segal apa? Amo seru tak sedap rasa hari ni. Tak kau nak demi. Hmm, tak apa tu nak ulu gitu eh. Amo nak pesan lah juga kalau mari orang di dalam negara Kuala Dua. Tak kira lah mari mah raja sinya mengetai satu kepada orang dikelah kepada anak amalat juno. Tak kira lah jika wala mari anak mereka putih. Tak kira lah mari pak dogo mari lah juga isteri amal tuan menteri si Dewi. Aduh. Kalau dia mari sini cari amal tuan menteri si Dewi saing waya sama. Ku. Jangan goyak kata mau menikah kahwin dengan tuan menteri maya mahura anak ratu puyuh perangi. Kalau kita goyak pengasuh ini dengan dalam ikat berkata ada bunuh ama bunuh dak baca mau baca ha, ni enggak lagu ni ada lah dia berak kita kali kagu ni aku tak boleh main korang lain mana ni aku boleh menata sama nata kau ni mulut buru Nah, mama cik mari dia kata tu aku ni kau dengan tu aku teri. Maya moh kau boleh nyakit laki ni. Aku ah, bukan bodoh. Taklah aku dulu beringat. Kini kalau bunuh musore tak apa awak nyemuk eh bunuh jadi kalau mu mati musore utuh mak. Utuh ke dia? Ha oh, nasi awi tiga buku mati sore beli enam mos buku. Eh kau tu. Hari ni lah cukup lagi pengasa. Amo ah, pesan dah pada kamu hari ni. Kalau mari mah kajian nama kau putih kau ke tuan podogok atau laksmana atau tuan menteri Dewi. Jangan goyak kamu. Katalah juga kan amam nikah kahwin dengan tuan petinggi yang morak anak ratu puyo perangi. Tak apa ku tangguh beres ku. Oh, ah, beringatlah pengasuh. Amo nak masuk di dalam istana. Ini saya. Hari ni bayar amo tak sedap ni. Tak ada aku ni. Amo dah rasa sepuluh tak boleh berlaku. Haha, saya dah berlaku. Kita terah sekali kita test, test, testing. testing teh gua ni. Ambo takut dekat tempat baru lah walau lo ambo ni jadi si Dewi. Habis jadi wak lah ambo tanya lah walau tanya si ambo nak tahu yoh royak kodok benda ni. Kena cekak lah. Berlaku sedih walau. Gua dia? Dah telah berlaku sedih walau lah. Gua dia sedih walau lah. Lain, sedih walau apa? Sidi waro lah tu. Nak kata sidi waro be, sidi walo. Nak kecek sangat. Mau jadi bernama Tuan Tuan Isti Dewi. Uhuh, nak mampus tu Dewi. Buat rolok. Nyata lah juga pengasuh abang kau sinawak ya. Ini ah, nak tepi buat aku nak nyawak. Seru malu. Okey tegak eh. Jawab ya. pengasuh abang kau sinawak ya. Biar kita ok lagi tegak. Hmm, lagu mana macam tu dari Sri Dewi. Sri Dewi lah ni pula pula weh. Busuk banget bang. Apa ke berlaku? bengong. eh. Pengasuh abai aku sinawa ya. Hmm. Tengok lagu mana macam si Dewi. Pujak ya, aku lagu mana macam. Ah, mana suami ama Maharaja sama bang ya. Suami macam ma, uh, eh, sama. Benarlah juga pengasuh ya. Ada aku. Ada di mana pengasuh ya ada duk muha muda. Ha? Ha, boleh nyakit ni, boleh nyakit ni, boleh nyakit ni. Bapa boleh kata gitu tu? Aku kena lah gitu. Weh, kata tak tahu lah. Nak sabar kata duk muha muda. Kata tak tahu. Tak tahu kan, muka dia duk muha muda semati. Agak lah. Nampak jalan lah. Aku jadi tak kena nak kata gitu sekali aku tak uji. Aku tak boleh guna gitu. Lepas tu dia pula motor tak sedap pun. Kita kena cekak ni. Takut mari mocik berat kita ni. Kena ingat ni. Bukan benda ni bukan main-main. Benda ni kim hati ni kim hati. Kim hati. Boleh bayangnya saya. Kita pakai testing belakang buat kita ni. Aku dia tu dah salih. Haa, teraku pula. Memang jadi ke apa? Aku jadi aku lah. Yang mau jadi mocik si Dewi lah. Jadi tangguh dengan watak ambo. Anginnya teguh ni mu jadi bernama ni. Nama Tuan Tri Si Dewi. Aku pelik eh, itu Si Dewi Lana. Ah, Udoh lah. Orang royak pula aku. Royak pun tangguh. Aku? Memang jadi memang Amor jadi Amor awak lalu tanya lah. Mana suami Amor seramu sebab Amor ni si Dewi nak tahu lah juga. Amor ni ngandu kan. Dia mengandu. Ha. Minah juga hari ni. Amba lagi hari digelar kepada. Saya eh, mutih sikit suara tu. Mutih dah aku tu. Amba pedih terengkak nak ya, weh. Terik sikit tak kena. Nanti saya biarlah kita nak berlaku ke ni. Kita buat lolok sebab kita nak testing. Baiklah juga hari digelar kepada ke pengasuh hari ni. Biar kena orang. Lah. Duk kacau dulu. Koyak-koyak dok. Oh, mula-mula lah. Ambolah juga Tuan Puteri Isti Dewi Isteri lah juga Sultan Maharaja Serama Hari ni yang nak tanya lah juga pengasuh Abang Sama Abang Sama Alright Hari ni lah juga Abang Sama Ambo nak tanya lah juga dia Abang Sama Alright Ambo nak tanya lah juga dia Abang Sama Abang Sama Ambo nak tanya lah juga dia Abang Sama Abang Sama hmm, Sasa-sasa lah, ni dia main sama sama aku mana tu lah. kamu tak ingat abis yang. Mm-hmm.